hidoya o'z ilm ma'rifat va ziyo maskani qur'onni yodlashi oson usullari tezroq va osonroq usullari haqida toppa tur mana shu savol allohga shukur har bir ilmi majlisimizda beriladi bu bizni shuncha quvontiradi bundan biz zada bo'lmaymiz buni eshitgimiz keladi bu savolni nega o'sha so'rayotgan til egalari qalb egalari va mana shuni eshitib turganlar hammasi ham qur'onni yodlayman degan maqsadda ekanligini biz bilamizda shuning uchun ham bir ilmi majlisimizda illo mana shu savol bo'lmasdan hech bu majlis halqalari albatta ilm halqalari bo'lmaydi alloh taolo sizdan rozi bo'lsin o'sha birinchi kursdan uyalib turibdi ammo shuni so'ragilari keladi aynan shu uslubda to'rtinchi kurs endi nima iloj qilib bo'lsa ham shu hofiz qur'onlikni qo'lga kiritib e, tez orada shu yodlab olish nima uslublari bor ekan deya hofizi qur'on bo'lishlik payida albatta niyatda bular ham mana shu savolni so'ragilari keladi hammani so'ragisi keladi to'ppa to'g'ri endi uslublar haqida gapirsak juda ham so'zlar ko'p har xil usul uslublar hozirgina biz Allohdan keyin bu ham o'sha domlalarimizni karomatlari bo'ldi bizga o'sha e, tahfizi Qur'on sinfingizga kirgizib bizni u yerdagi qorijonlarimizni hollaridan xabarlar berdilar biz balkim ularga tabarrukona shayxlarimiz bizga yetkazganlaridek ixlos surasini o'qib berdik va u yerda shuni aytdik hoy azizlar hoy ulug'lar mana shu sizni uslubingiz sanoq uslubi borku mana bizni o'zimiz uslubimiz butun o'rta osiyoni uslubi odatda ajamlarni uslubi arablar sanoq qilmaydi men sizga ochiq aytaman arablar sanoq qilmaydi nimagadir sanoq qilsa ular zerikib qoladimi yoki oldingi hifzlari yurmay qoladimi biz buni arablarga ko'p aytdik arablar aytadi yo'q men sanoqqa muhtoj emasman men bir ko'rib yodlab oldinga ketaveraman deydida kunlik takror qilgan yodlagan hifzlarini bir muddat o'qib deylik 3-4 pora o'qigandan keyin ikkinchi kuni yana o'sha porasini o'qib kelaveradi ularni xullas uslubi mana shunaqa lekin biz uchun eng foydali uslub ho'p arablar nega unday qiladi uni javobini beraylik chunki arablar tushunadi odatda tushunganidek tushungani kabi ular tushunib o'qiganligidan e, fahmidan o'qib ko'proq fahmidan o'qib takrorida unaqa qiynalmaydi biz odatda tushunmaymiz tushunmaganligimizdan biz nima qilib yuborishligimiz kerak hifzni o'zimizni o'sha zokira organlarimizga joylarimizga singdirib yuborishligimiz kerak shuning uchun ham alloh rozi bo'lsin bu usulni uslubni ixtiro qilgan azalda usul e, sohiblari bo'lgan qur'onda azizlarimizdan alloh rozi bo'lsin shu uslub usul usulni uslubni aynan sanoqni bizga berib ketganliklari uchun chunki bu sanoq shunchalik sizni qiladiki o'sha sizni go'shtingiz qoningiz lahmingiz nafsingiz bo'lib ketadi shuning uchun ham biroz avval aytdik qorilarga siz buni qadrlang sizni hifzingiz dunyoda qorilarni ichida ichida musobaqalarda biz ko'ryapmiz dunyoda hifzda birinchi o'rinlardan turasiz albatta sanog'ini kimdir yetkazgan bo'lsa yetkazgan bo'lsa biz o'sha shayxlarimiz shayx abbos rahmatullohi alayhiga mana shu uslubni aytgan paytimizda juda ham quvonganlar bunda bo'lmasa men nima qilar edim bir orada shayx abbosimizga rahmatullohi alayhiga bir shogirdlar keldilarda marokashdan yana qayerdan suriyadan kelib o'qirdilar ular bir oylik musofir ya'ni mehmon bo'lganligi uchun biz azharda o'qib turgan talabalar bo'lganligimiz uchun bizga ijozat berdilar yigirma bir kunlik ana o'sha kunlari men shayx janoblariga o'tkazgan qur'onimni yana o'sha ijozaga o'tkazgan joyimda yigirma besh martadan bir betni sanoq qilardim shayx abbosga bir telefon qilib qolib ahvol so'rasam nima qilyapsan takrorini qilyapsanmi dedilar ha qilyapman o'sha sizga o'tkazgan joyimni aynan yigirma beshta ya'ni bir yettinchi rayondan chiqardim sakkizinchi rayonga borardim u yerda qur'ondan dars berdim berardim yo'lda velosipedda o'qib ketardim yigirma beshta desam shunaqangi quvonganlar men aytdimki yo'q hazrat bu yigirma beshta bizda yo'q hisoblanadi endi men shayxga o'tkazgan joyimni yana takror qilib qo'yapmanda a bizda shunaqa yuzlik uch yuzlik sanoqlar bor deganimizda juda ham quvongan edi demak qur'onni saqlaguvchilar sizlarsizlar sizlar mashaalloh tabarakalloh alloh rozi bo'lsin deya telefonda shunaqangi quvonib duo qilganlar bu ulamolar edi ulamolar demak buni eng qadrlaguvchi bo'ladi birinchi o'sha hifzimizni yaxshi qilishlik uchun biz sanoqdan qolmaylik boshqa usul uslublari mana kecha avvalgi halqalarimizda ham boshqa joydagi uchrashuvlarimizda aynan bu xorazmda ekan xorazmda mana shu savollar tushdi lekin unga biz hali saviyamiz yetmaydi lavh uslubini biroz qo'yib turamiz hofizlarimiz ko'payib qur'onni tushunguvchilarimiz mana sizlar inshaalloh ustoz bo'lib o'qituvchi bo'lib muallim bo'lib o'rgatasizlar undan keyin lavh mahfuz o'sha lavh e, uslublarini hattoki dedik biz ularga madrasadagilarga o'sha marokashda mavritaniyada jazoirda o'sha taraflarda o'qitib kelgan o'qituvchilarni chaqirib o'zimizga madrasalarimizga ham jalb qilamiz inshaalloh kelajak kunlarda dedik ammo o'sha uslubni usulni eng yaxshi yaxshiligi puxta bo'lishligingiz sizni o'sha sanoq uslubingiz sanoq uslubingiz va keyin endi siz madrasa talabasisiz siz ustozlarsiz mustaqbalda siz o'qishni bilasiz yangi o'quvchilarga biz ko'proq internet tarmoqlarida ham eshityapsizlar ko'proq o'sha xatm qilib olish uslubini aytyapmiz va xatm qilib olish uslubida ya'ni yodlamaydiyu xatm qilib tushaveradi xatm qilib tushaveradi hatto ikki ming o'n beshinchi yil menga o'sha toshkent imomlaridan biri aytdi to'g'risi qora aka dedi mashaalloh qarang qalbidan aytdida bu iymonni samarasida qora aka to'g'risi dedi ramazonda biz dedi bir ikki marta o'qimasak dedi boshqa o'qiy olmaymiz qur'onni dedi ya'ni imom domlalar qur'onni ochmas ekan vaqti yo'q ekanda imom domlalar lekin men u kishiga doim bu so'zni aytar ekanman alloh rozi bo'lsin deb duo qilib aytaman nega negaki e'tirof qilib aytdi lekin bu bizga shunday bir barakotli bo'ldiki bu uslub bahonada bo'lsa ham ya'ni qur'onni yodlaymiz deb bu yerda ko'p xatm qilar ekanmiz ko'p savob ajr mukofot sohib bo'lar ekanmiz deya o'sha imom domlani o'zini og'izlaridagi gapni sizga aytyapman demak agar qur'onda mutlaqo yangi bo'lganlar qur'onni yaxshi o'qishni bilmaydiganlar albatta kamida o'nta o'n beshta yigirmata e, o'ttizdan oshib mana shunaqa takror takror takror takror takror takror xatmni qilaverishlari kerak tillari qur'onda ravon bo'lishligi kerak tillari qur'onda ravon bo'lganlaridan keyin ko'zlari o'sha bilan pishiydi har borib kelganida ko'z pishiydi ko'z pishiydi xuddi aynan yuqorida aytilgandek sanoq uslubimiz sanoq uslubimizda nega bunaqa mutamakkin bo'lib puxta bo'lib ketiladi o'sha qaytarib qaytarib qaytarib qaytarib o'qilavergandan ko'zga singib ketadi chunki asosan bizni ko'zimiz hifzni qiladigan ko'zimiz o'sha suratlarga olib o'sha oyatlarni kalimalarni so'zlarni harflarni turgan holatida suratga chekadi ya'ni suratga oladi va uni bizni zokiralarimizga o'sha hifz o'rinlarimizga joylashtirib chiqadi shunga har bir o'sha o'quvchiga shuni aytamizki agarda qur'onda yangi bo'lsalar avval bir qancha xatm qilib olsinlar ko'pchilik mana bizni qorilarimizda bo'ladigan xatolardan qur'onni to'liq o'qishni bilmasdan turib yodlab ketadida xatolik ham o'shandan kelib chiqadi ammo avvalda qur'onni to'g'ri o'qiydigan bo'lsalar hech ham inshaalloh qur'onda o'sha xatolikka yo'l qo'ymaydi va yodlagan paytda juda ham yengil va oson yodlaydi mana shu uslublar inshaalloh